over fast. наш клич. One, two, three! Как тебя зовут? Таня. Таня. Ребята, откуда, ragazzi? Чего мы кричим? Dopo три, Таня. Окей? Таня. One, two, three! Таня! Come ti chiami? Angela. Ok, we'll say Angela. One, two, three! Ragazzi, scusa. Possiamo fare auguri al compleanno mio? Ah, One, two, three! Battiteli man! Dopo tre, dopo tre solo salam, salam, salam, salam. Va bene? Ancora ci dai salam. One, two, three! Salam! Eh? Andiamo ragazzi. Arma! похмелье. Ой, бычко. <laughs> Отлично. О, о, вот так вот. Смайл, бебе. А где если бы наши друзья, я бы их порезал. А Ребятишки. Оба. Отлично. Ты хоть на чем?